Перед началом видео я хотел бы попросить вас не сильно критиковать этот трек, потому что я очень сильно над ним старался, я только новичок в этом плане, я э, учусь петь, вот, я текст к этому треку писал <sniffs> неделю, наверное, или три, вот. Э, и, э, пожалуйста, поддержите меня лайком, репостом, я очень старался, ребят. Это очень трудная работа была, и если вам она не понравится, и она не наберет много просмотров, я, я не знаю, что я буду делать. Я реально плачу, ребят. Пожалуйста, поставьте лайк. Я не могу. Я так старался. Я так старался. Сука, я русский, блядь, рваюсь себе, я...

E R O. E R O. E R O. Oh, Oh, Ну, в общем-то, смысл не поменялся. Я думаю, ты прав. Блядь. Я реблава.